Pasca bosene muline ti joachi phaji masai Jerusalem pu nya warihire pada choi Jerusalem pu Jesuto tato kito re masati orihire ahia papu nalire na waka tiro le bistibo kavare a ah, bistibo ka oseni sanu kuletina ariro re va chepa yohina ariro hama ke to warska riro no ano ariro ireu ya pa maskena ni sanu Jesús burro catomoscari bui buibisare. Once a ka niho atia ko matiri tihole tui. Jerusalem amatiri maskamaskaina. Huina tiga musa. Nyunga musa pitoro burro y bisatara. Ni ya ko tiholitui tihole tui. Toa ni hoari Jesure ni ronika ni sa no no te la sini ah, para tamuano pu pues, Jesús tomujani paro. sa ti hoa ri khiri wa ku mo ka ti o nya ma si o se ni ti o tui khwa ma ke jare ti hore thu se hesure ja uro ni ma ahia kwa ma ke jare ti hore thu to ni ro se ta jore ma sa hesure ni ti o tu sa ma si Lázaro le ti sion sa ni go pu hiri ro re Jesús to bisuchi ti ro re to ma so chi ni na khiri ja ure ma sa ne ahia Lázaro le Jesús to ti ti ori baro Masna paju y e s ú s ñatare. Tiata c h i y a fariseo cura makinati basi once nini hire. d Hi pitina j e s u s jaina n dita wa d n i n a mikure ahina mari to si j u a masera i hatinane. Nini hire d fariseo cura makinati basi.